гоняли. Давайте. Типа, ты не серьезно. Ты чего это надо? Поставили яйца. Андека. Говори, вот он. Говори. ወጣው እኮ እሱ ነው የሚወጣው። የመጀመሪያ ሆነ እኔ እኛው እንዳኛል ዳኛለህ እንዘገሩ gegangen mit Jimmy. Nein. Teşekkür ederim. hey, do you not look like another girl?